Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Minecraft-Items in Cinema 4D importieren könnt. Zunächst braucht ihr den Minecraft Automatic Item Generator von Weedline, den Download packe ich euch natürlich in die Beschreibung. Äh, das ist ganz einfach. Ihr downloadet den, wählt euer Verzeichnis aus und dann habt ihr den schon. Ich habe das Ganze jetzt auf den Desktop gezogen. Ihr solltet auf jeden Fall ein Programm wie zum Beispiel WinRAR oder 7-Zip besitzen, was das Ganze entpacken kann, da dies eine RAR-Datei ist. Dazu packe ich auf jeden Fall euch auch einen Link in die Beschreibung. Habt ihr WinRAR runtergeladen, könnt ihr hier auf Extract to Automatic Item Generator äh, das ist dann der Ordner, zu dem das exportiert wird. Den zieht ihr dann natürlich auf euren Desktop und öffnet den und hier sind zwei Dateien drin. Hier ist einmal eine How to Install TXT, die euch weiterhelfen kann, wenn eure Englischkenntnisse nicht allzu schlecht sind und hier drüber haben wir den Item Creator an sich. Nun startet ihr also Cinema 4D, das habe ich jetzt hier schon gemacht und ihr geht oben auf Script, User Scripts und geht auf Script Folder. Dann sollte sich dieser äh, Folder öffnen. Hier habe ich natürlich die Datei schon reingezogen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht getan habt, zieht ihr einfach die Datei aus dem Ordner hier rein. Und startet Cinema 4D einmal neu. Da ich das Ganze installiert habe, muss ich das natürlich jetzt nicht neu starten. Also geht ihr jetzt einfach auf Script, User Scripts und wählt hier Automatic Minecraft Item Creator bei Weedline aus, den ihr eben installiert habt. Nun wählen wir jetzt ein Texture Pack unserer Wahl aus. Natürlich müssen wir ein Item auswählen aus einem Minecraft Texture Pack je nachdem, welches wir haben wollen. Ich habe mir jetzt hier eins rausgesucht, das ist das äh, 512x512 Teal Pack, auch auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ich wähle jetzt mal ganz äh, beispielhaft hier das Diamantschwert aus. Dann lädt das Ganze hier kurz. Und ihr seht schon, das Schwert ist in Cinema 4D, das ist natürlich ziemlich groß. Ihr könnt das ganz einfach mit dem Scale-Tool kleiner skalieren, sodass es halt eben auch in die Hand passt. Da müsst ihr ein bisschen um, umprobieren. Was ich sehr gerne mache, ist, ich mache das etwas dicker, weil das sonst sehr komisch aussieht. Machen wir das noch ein bisschen kleiner. Und ganz theoretisch könnten wir jetzt ganz simpel einen Minecraft-Rig importieren und dieses Schwert, äh, diesem Minecraft-Rig beifügen. Das kann ich natürlich von mir aus beispielhaft mal zeigen. Ich öffne mal eben den Anishri-Rig, den ich standardmäßig benutze. Ich habe das Schwert jetzt sehr klein gemacht. Ich ziehe das Ganze mal wieder ein bisschen größer. Also ihr seht schon, die Bedienung ist sehr einfach. Ihr könnt das Ganze nochmal wie ein normales Objekt skalieren. Und das Ganze drehe ich jetzt einfach nochmal. Mach das ein bisschen dicker, weil ich finde es noch sehr dünn. Und jetzt könnt ihr natürlich eure Pose machen, euren Rig animieren, wie ihr das normal mit dem Sword Rig auch machen würdet. Ich kann Ihnen das Schwert hier ganz normal in die Hand ziehen, wie man das halt eben so macht, wenn man einen Skin animiert. Dann noch natürlich anpassen, ein bisschen drehen und so weiter. Und ein weiteres sehr, sehr krasses Feature von diesem Item Creator ist, dass ihr das Schwert an sich nochmal extruden könnt. Sprich, ihr klickt auf das Objekt und geht hier auf das Polygon äh, Selection Tool. Das hat eine sehr hohe Auflösung, daher ist es relativ kompliziert oder es dauert relativ lange, das alles zu selecten. Habt ihr bei einem Schwert mit niedrigerer Auflösung, könnt ihr das natürlich extruden. Das heißt, ich drücke wie immer jetzt hier auf D und gebe jetzt zum Beispiel hier den Wert 5 ein und ich habe die äh, ausgewählten Objekte extruded. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr Praktisches Tool, falls ihr eigene Schwerter äh, in Cinema 4D importieren wollt, weil ihr keinen eigenen Sword Trick findet. Und ihr seht wahrscheinlich jetzt hier diese komischen Ränder am Schwert. Wenn ich das Ganze jetzt äh, rendere, dann sind die Ränder weg. Das heißt, sprich, wenn ihr so diese Bugs habt und das äh, Schwert am Ende rendert, dann sind diese weißen Teile am Rand weg. Das ist einfach nur ein Bug, der beim äh, Erstellen auftritt. Und das war's im Großen und Ganzen auch. Es ist halt, wie gesagt, ziemlich einfach mit diesem Item Creator. Alle Links sind in der Beschreibung, WinRAR inklusive dem Script. Und ihr könnt das jedes Mal wieder benutzen, auch für alles andere. Äh, ihr könnt jedes Item, was ihr euch vorstellen könnt, in Cinema 4D importieren. Das heißt, ich nehme jetzt als Beispiel äh, mal ein anderes Item, wie zum Beispiel eine Blaze Rod. Wähle die aus und ihr seht schon, sie ist in Cinema 4D importiert und ich kann sie wie immer kleiner ziehen und drehen und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr, sehr, sehr praktisches Tool. Der Creator von dem Item-Tool, Weedline heißt der, ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinkt. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen oder einen Tipp geben, der euch beim nächsten Design weiterhilft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, ciao.